السلام عليكم ومرحبا فيكم في مراجعة جديدة وشكرا لزيارة قناتي معكم طارق الجاسر وبنبدأ اليوم في التحدث عن تجربتي لهاتف أوبو رينو 5 Pro 5G وهذا الهاتف هو يعتبر من الهواتف الأساسية اللي يسمونها flagship فالمراجعة إن شاء الله أتمنى تعجبكم في البداية لا تنسون تضغطون على زر ال like والاشتراك وتشريفي على قناتي في اليوتيوب وأيضا زيارتي في حسابي على تويتر باسم طارق الجاسر ويلا نبدأ في مراجعتنا لهاتف أوبو رينو 5 برو 5G أول شيء نبدأ في محتويات الصندوق يجينا علبة بداخلها طبعا الكفر البلاستيك الخاص بالشركة بالإضافة إلى الدبوس استخراج الشريحة وأيضا كتيب للتعليمات هو الكفر هذا مهم جدا ليحمي الهاتف من الخدوش واي ممكن عوامل هي تصيب الهاتف خلينا نحط الجوال على جنب نتكلم عن نقاط مهمة جدا الشاحن موجود عندنا cable ال USB Type-C من شركة اوبو ايضا معنا سماعه عن طريق الكيبل وهي يو اس بي تايب سي والشاحن هذا بقدره 65 واط ممكن يشحن لنا الهاتف من صفر الى 100% في 35 دقيقه فقط وزن الهاتف آه، يعني آه، مناسب جدا وحجمه في اليد خصوصا انه الشاشه 6.5 بوصه وهذه الشاشة آه، يعني من نوع ال FHD وبتكلم عن بعض مواصفاتها لاحقا لكن خلونا نشوف وش حاطين لنا على الستيكر كاتبين لنا آه، بعض المميزات اللي هم آه، طبعا مركزين عليها في هذا الاصدار مثل AI Highlight Video في عندنا Dual View Video فبتطلع شاشتين واحدة على وجهك وواحدة للكاميرا الخلفية فأنت تقدر تشرح الشيء اللي تشوفه مع آه، ال reaction من وجهك او التفاعل او رده الفعل فوكس تراكينج لو عندك آه، مثلا آه، شيء متحرك والشيء هذا تبغى عليه التركيز ويغبش الاشياء اللي حوله او ما يحتاج يغبشها لكن يخلي التركيز على هذا الشيء سواء كان شخص فراح يحافظ على التوازن وايضا آه، بخاصيه التوازن بتصوير فيديو بنفس الوقت على الفوكس او التركيز وهذه نقطه مهمه جدا بنتكلم عن المعالج بنتكلم عن خصائص الكاميرا لكن اول شيء خلونا نستكشف شكل هذا الهاتف من الخارج من اي زاويه انت تنظر فيها لهذا الهاتف يعتمد عليه اللون طبعا هذا اللون يعتبر سيلفر آه، الشركة مطلعته وقالت انه هذا اللون هو لون فضي لكن بالنسبة لي انا اشوفه ممكن فيه خمس الوان مو لون واحد يعني آه، هنا اعطانا السماوي وتحت البنفسج آه، اعطانا اللون البرتقالي او الاصفر شوفوا واعطانا اللون الموف التدرج شوفوا كيف اللون الاصفر والاخضر والازرق والموف واللون البينك او الوردي مع البرتقالي تشكيلة ألوان جميلة جدا خصوصا مع تصميم الكاميرا بالخلف ملمس من خلف الجهاز ما يعطي آه، طبعات الأصبع حتى لو تشوفون وتلاحظون مخلين الملمس من الخلف مطفي مع أنه الهاتف يوحي أنه لماع الكاميرا الخلفية موجود عندنا أربع عدسات وعندنا أيضا فلاش وشغلنا الهاتف في البداية الهاتف يدعم الاتصال فائق السرعة عن طريق الفايف 5 جيجا هرتز من الواي فاي وزي ما تشوفون طلع لي هذه الشبكة اللي هي تارك 5G وحط جنبها علامة باللون الأخضر أنها تدعم 5 جيجا هرتز يعني لو عندك اشتراك fiber مثلا في المنزل وهذه مهمة جدا في الألعاب في مشاهدة البث الحي في أيضا التواصل خصوصا مع الاجتماعات عن بعد و أو أيضا العمل عن بعد هذه مهمة جدا خصوصا مع آه، كثير من استخدامات المنصات على الإنترنت الانترنت من ناحية الأمان والحماية موجود بأسفل الشاشة زي ما تشوفون بصمة الإصبع وهذه استجابتها لاحظوا وركزوا طبعا تتغير الخلفيات بحسب الإغلاق والتشغيل لكن أول ما نشغل لاحظوا الخلفية كيف تتحرك من الخلف كأنها ترحب الهاتف يدعم خدمات جوجل بلاي وهذه كافة التطبيقات موجودة بداخل متجر جوجل بلاي شوفوا كيف سرعة الشاشة طبعا هذه سرعة الشاشة أو سرعة التحريك تقاس بالهرتز الشاشة 6.5 إنش ومعدل تحديث الشاشة اللي يهمنا ويفيدنا في هذه الحركة السلسة اللي هي 90 هرتز وهذا مهم جدا خصوصا للي يحبون الالعاب الالكترونيه مثل العاب ببجي كول اوف ديوتي العاب الحركه والسرعه السيارات وغيرها خلونا نشوف من القائمه العلويه وش فيه مميزات طبعا موجود فيه النمط الليلي موجود فيه آه، نمط راحه العين انه يشيل لنا النور الازرق ويخلي لنا نور الهاتف كانه باللون الاصفر وهذا مريح جدا للعين يعني هذا حتى ايضا النمط الليلي قلب لنا الجوال كله على النمط الليلي طبعا يدعم ال NFC الدفع قريب المدى ويدعم ايضا الاوبو شير اذا انت آه، تعرف شخص اخر عنده هاتف اوبو تقدرون تشاركون آه، كافه البيانات مع بعضكم آه، وهذه مهمة جدا الكشاف زي ما قلت لكم هذا موقع الكشاف ايضا من الخواص اللي هي always display on او آه، الشاشه الرئيسيه اللي تكون شغاله طول الوقت يعني ما تحتاج انت ترفع الجوال وتشغله عشان تشوف الساعه كم حاطين لنا بعض الانماط ابى اشغلها الحين نفعل الخيار ويقول لنا وش تبغى الشكل اللي يعني انت تفضله في اشكال كثيره موفرينها طبعا لو نطفي الشاشه نلاقيها ظهرت لنا وبخليها واضحه لكم اكثر هذه always display on الخواص اللي موجودة الرفع أول ما نرفع الهاتف إذا كان طافي على طول يبدأ يشغل لنا وهذه خاصية اسمها رفع للتنبيه بطارية هذا الهاتف 4500 ملي امبير وعلى فكرة هو ما يجي سانتي أبد تقريبا أقل من 8 ملي الجميل أيضا في هذا الهاتف في حركة غريبة جدا وأعجبتني والحركة هذه آه، يعني أنا مستغرب أنه حتى في المؤتمر ما ذكروا هذه الحركة أبطفي الإضاءة وبرجع لكم طفيت النور جاهزين تشوفون وش هي هذه الحركة شوفوا أعلى الهاتف ينور طبعا ما تعتبر الحركة ممكن للبعض واو لكن بالنسبة لك إذا كنت في غرفة فيها ظلام ممكن تلاحظ هذه الإضاءة موجودة بأعلى هاتفك ونلاحظ الحين من الشكل الخارجي للهاتف أن الحواف ثابتة جدا شوفوا الحواف ثابتة جدا حتى من الأعلى هذا شيء جميل جدا ان نقدر نخلي الجوال يوقف على حيله الجوال ممكن يوقف على حيله زي ما تشوفون لانه عندنا الحواف ثابته واجهه المستخدم تمتاز ايضا من شركه اوبو عندهم واجهه باسم كولر او اس ولو ندخل على الاعدادات بنلقى انه واجهه المستخدم هي كولر او اس 11.5 واحد بالإضافة لنظام الأندرويد الإصدار الحادي عشر خلونا نتكلم عن العتاد الداخلي مساحة التخزين 256 جيجا بايت ال RAM في هذا الهاتف 12 جيجا بايت المعالج هو سناب دراجون 865 ايش رايكم نتكلم الحين عن الكاميرا الخلفيه واللي فيها اربع عدسات طبعا المستشعر من سوني اي ام اكس 766 والمستشعر هذا بيساعد عبر الذكاء الاصطناعي في آه، طبعا التصوير الليلي يساعد في آه، تحليل الألوان وإعطاء الوان ذات حيويه ومنعشه في الصوره آه، بيعطينا جوده ايضا في الثبات في تصوير الفيديو وايضا تعرفون انه الذكاء الاصطناعي يستخدم الذكاء الاصطناعي في تحسين جوده الصوره في التقريب وغيرها عموما العدسه الاساسيه 50 ميجا بكسل اما العدسه العدسة الأخرى للزاوية الواسعة فهي 16 ميجا بكسل العدسة الثالثة 13 ميجا بكسل وهي ال telephoto أو عدسة التقريب عندنا العدسة الأخيرة هي عدسة ال macro وهي لتصوير الأشياء الدقيقة عندنا على سبيل المثال بعض الأشخاص يحب يصور ورق الشجر الورد يقرب له مرة فهذه لازم تكون عندك الكاميرا تدعم ال macro وهذه العدسة موجود فيها هذه الخاصية نبدأ الآن في اختبار سرعة هذا الهاتف باتصاله بالواي فاي عن طريق الفايف 5 جيجا هرتز أعطانا إلى 230 ميجا بت بالثانية أما ال upload فأعطانا 60 ميجا بت في الثانية من الخواص الجميلة اللي موجودة في وضع أو نمط الألعاب على سبيل المثال لو جتنا رسالة عن طريق الواتساب نقدر نفعل فتمشي الرسالة تطلع لنا كذا كأنه جانا تنبيه فيعطينا التنبيه هذا بداخل اللعبة تخيل وانت تلعب يطلع لك انه فلان كلمك لكن يطلعه كانه نص يمشي عندنا تفعيل الاشعارات ان نقدر نفعلها ونقدر نغلق الاشعارات واحنا آه، جالسين نلعب نقدر آه، نحط انه وضع وضع التركيز على اللعبه التشغيل تلقائي تحسين اللمس ايضا عندنا الواتساب الماسنجر نقدر نغلقهم رفض المكالمات حظر الاشعارات ونقدر نختار تسجيل الشاشه للي يحبون ايضا يسجلون الشاشه وقت اللعب وفي لقطه للشاشه لو انت فزت مثلا في اللعبه وتبغى تصور آه، فوزك هذا عندنا السي بي يو جي بي يو والاف بي اس الاف بي اس هو ال frame per second او عدد ال frameات في آه، الثانيه الواحده ال GPU هو قوة المعالج هل أنه الآن هذه اللعبة استهلكت كثير من جرافيك ولا لا آه، عندنا ال CPU اللي هي وحدة المعالجة للهاتف يقول لك الحين اللعبة هذه تستهلك ما بين 15 إلى 20% من أداء هذا الهاتف ونبدأ نجرب آه، لعبة ببجي على سبيل المثال شوفوا كيف الحركة بحاول أتحرك بالسرعة داخل اللعبة هذه اللي نتكلم عنها سرعة الهيرتز وال frame per second أو عدد ال frame ات في الثانية الواحدة طبعا مع تجربة الألعاب آه، مهم جدا انه الجهاز هل هو مسخن انا الى الان ما حسيت فيه او ما شعرت بحراره آه، بالجهاز من الخلف آه، جالس الان يعني اتحرك ما في لاج ولا في جليتش آه، الصوت مرتفع خلوني أقفز الآن هذه من بعض آه، تشويقات الأفلام اللي يكون فيها أكشن وحركة وسرعة أبغى بس تلاحظون على آه، سرعة استجابة الشاشة بالإضافة إلى نقاوتها وال الشاشة الكاملة جدا يمكن عندنا فقط الثقب الصغير لكاميرا السيلفي ووصلنا لختام هذه المراجعة أتمنى أني وفيتكم حقكم الكامل في أني أعطيتكم كافة المميزات والمواصفات لهذا الهاتف وأيضا آه، جاوبت على كثير من استفساراتكم ويا ريت تشرفوني بضغط زر الاشتراك وأيضا زر الإعجاب وأيضا آه، بتلاقون بقية المواصفات الوصفات في صندوق الوصف او ال description ويا ريت تعدون علي على حسابي ايضا على تويتر باسم طارق الجاسر وفي الختام اتمنى لكم حياه سعيده وبكامل الصحه وفي امان الله